электр станцияларынан керектөөчүлөргө электр энергиясы берилүүчү линиялар электр линиялары деп аталат электр генераторлору жыйырма киловольттон ашпаган өзгөрмө чыңалууну камсыз кылат электр энергиясын олуттуу жоготууларсыз берүү үчүн бул чыңалууну күчөтүүчү трансформатордун жардамы менен жетимиш беш беш жүз киловольтко чейин көтөрүшөт электр линиясы канчалык узун болсо андагы чыңалуу ошончолук жогору болот бүгүнкү күндө бир миң бир жүз элүү киловольттук электр линиялары бар мындай линиянын таянычтарынын бийиктиги кырк беш метрди түзөт бул он беш кабаттуу имараттын бийиктиги электр энергиясын колдонуу үчүн чыңалууну төмөндөтүү керек ал төмөндөтүүчү трансформатордун жардамы менен жүргүзүлөт эреже катары чыңалууну азайтуу бир нече этапта жүрөт бул биринчи кезекте төмөндөтүүчү көмөк чордондо электр линиясынын аягында болот андан кийин керектүү жерлеринде керектүү чыңалууга чейин